екі бір тай бір өгіз жеті серкені барып аласың бір тай бір өгі, бір өгіз бір қой алты серкені керіп аласың мына дұрыстап жазсаңыздаршы бағдат шартақа бір тай бір өгіз жеті серкені барып аласың бір тай бір өгіз бір қой енді келіп көтер енді палуан ей айналайын көтер көтер ей алла үмбәтіңді берсін асықтырма асықтырма кәрі асықтырма кәрі асықтырма ей айналайын құдай алла үмәтіңді берсін алла өзі жар болсын төмегі мәреге бағлан шабандоздың тақымында кетті құдай қаласа бір тай бір өгіз жеті серкені бар аласың бір тай бір өгіз бір қой алты серкені келіп аласың барып аласың бір тай бір өгіз жеті серкені барып аласың келіп аласың бір тай бір өгіз бір қой алты серкені келіп аласың алла үміттерін берсін құдай қаласа тастады ма Көмегі мәреге шымкент қаласынан келген жәрменіп, бағлан шабандоз тастады жәрмені бағлан шабандоз тастады арғын сүйін ақсақалдың сәйгілік есімді атыменен бағланжан салым құтты болсын міне жүгірген жетпейді бұйырған кетпейді міне ей адалдыққа алла жақ деген міне омархан міне бағлан палуанның салымын болдырмағанбыз міне өз атым салымын